Father. Hey. pas jamais perdu dans bataille. Yon bon soldat toujours paré pour le gourmet. Yon bon soldat toujours paré pour le souffrir. Parce que le connaît, faut le Kote Côté soldat, yo! Avancez, avancez! Avancez, avancez! Pose zan. Avansen avansen. Ono de. Ono de. Bon jebe nou. On nou balanse ti ke sa. Avans nou al balanse set somyo. Ono de Jezu. Kale zan avansen. Avansen avansen. est bon soldat pas jom perdu en dit hey! un bon soldat pas pour vous une yes! un bon soldat toujours pour Est-ce que soldat pas perdu ça toujours paré pour le gourmet. Mais bah oui, yon bon soldat toujours paré pour le souffrir. Parce que le connaît, faut le river. Faut le river, Eh ben, on allez. Yon bon soldat pas jamais perdu dans bataille. Yes, yon bon soldat toujours paré pour le gourmet. Amen. Yon bon soldat toujours paré pour le souffrir. Parce que le connaît, faut le river. Il va pas arriver soldat, yon bon soldat, pas j'en perdu dans bataille. Ouais, yon bon soldat, toujours paré pour le gouverner. Côté ça, yon, bon soldat, hein. toujours paré pour souffrir. Parce que faut lui faire, Canaran, faut lui faire. Yon bon soldat, yon bon soldat, pas j'en perdu dans bataille. Ça seulement, on dit oui. Yon bon soldat, toujours paré pour le gouverner. Yes, bon soldat, toujours paré pour souffrir. Yon mons soldat, yon mons soldat Mons soldat, yon mons soldat